उदय सर या पोरांचे एन्काउंटर करण्यापेक्षा कधीतरी याला नागडा करून मारला पाहिजे <laughs> येऊ का असं म्हणावं रे बाळा काय आता रोज यायचंय ना तुला चल चल येऊ द्या साला हिंदी मराठी तेलगू भोजपुरी सगळ्या फिल्म इंडस्ट्रीने तुमच्या ढेऱ्यांची चेष्टा केली मग तुम्ही सुधारणार कधी डबल शिफ्टमुळे टाइम कुठं मिळतोय सर मग राजीनामा दे खूप जणांना व्हायचंय भरती गाव कुठलं जातेड तालुका मुळशी माझा तालुका गुन्हेगारांचा नाही बेलचा एक कागद आला आपली मारून गेला खेळणं खेळणं बोलला तो आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरला साहेब असं किती चौक असतं रे तुमचं गुन्हेगारी राज्य कुणाचा तरी खून करून तू मोठा झालास अशाच कुठल्या तरी चौकामध्ये कुणीतरी नावाकडे तुझा खून करून त्याचं राज्य सुरू करेल हे शिरपे विचारायला नाही सांगायला आलोय लग्न करतोय तुझ्या पोरीशी माहिती आहे का का <laughs> यानेच माझ्या आई बाबाचे अंगठे घेतले होते ना तुझ्यासाठी सातबाऱ्यावर तुम्ही आमच्या जमिनी खाल्ल्या आम्ही तुम्हाला खाणारच ना हे रावल्याची आयडियावर का तुमची दहशत कमी करण्यासाठी तुम्हाला इथं नागडा करून तो गेला ना वसुलीला शिंदेच्या ऑफिसवर त्या दिवशी नाण्यानं फक्त एकच बकासूर जेवताना पाहिला पण अजून दोन तीन बकासूर बाजूला जेवत होते ना म्हणजे एकाच तालुक्यातून आलेले अनेक सारखा विचार करणारे हे सगळे बकासूर कसं आहे मगाशी हा आल्या आल्या पाया पडला ना सद्गुरूंच्या हो हो सर चल मग आता लात खाली येणार नको सर <laughs> हे बेटे बाई हा नाही बोल काय होतंय भाऊ काय हाजरीला माणसं ठेवली तर चालतील का लय बोर होतं रोज रोज मी येत जाईन ना रोज तू आठवडाभर तरी जगशील होईल तो मानाचा गणपती आहे त्याची मिरवणूक अख्ख्या शहरातनं काढायची निघणार त्याची पण निघणार गण्याला ठोकायची सुपारी कितीची आहे रे दोन एक कोटी ऑलरेडी लॉस मध्ये जाऊन व्यवहार करतोय केळे दीड दिलेत ना आधी दोन टाक चल तुमच्या सगळ्यांचा बाप आला